Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizler için Light Forex'ten bahsedeceğim. Ee, bu dünya finans e, piyasasında öncül yerlerden birini tutuyor. Ee, Forex dünyasına e, baktığımız zaman Forex'te e, günlük ticaret hacmi 5 trilyon dolardan e, fazla olan büyük bir pazardır ve burada biz altın işte petrol olsun ya işte para birimleri olsun diğerleriyle ilgili işlemler yaparak para kazanabileceğimiz bir sektördür. CFD'ler, işte hisse senetleri, petrol, gaz ve diğerleriyle ilgili işlemler yapılıyor burada. E, ve bu da Lightworks de bunlardan bir tanesi. Burada About Us bölümüne giderek e, şirket ile ilgili e, bazı bilgiler elde edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi 2005'ten bu yana e broker olarak Lightforex, Forex dünyasında kendini tanıtmış ve duyurmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi bu listelenen bu mavi yerlerde bu şirketten kullanan yüzlerce insanı görüyoruz burada ve burada 15 e, yıldan yukarı bir e, işte tecrübe, e-cari teknolojisi, affiliate sistemi, e, otomatik para çekme özelliği, social trading özelliği ve kolay başlangıçla ilgili burada avantajları da görebilirsiniz. Ve burada beginner bölümüne baktığımız zaman burada forex ile ilgili bilgileri elde edebiliriz ve aynı zamanda e, birçok metinleri kullanarak Forex dünyasında ve Live Forex'i nasıl kullanacağımızı e, görebiliriz. Ve aynı zamanda burada demo hesaplarla da kendimizi geliştirebiliriz. Burada ECN, e, klasik ve demo hesaplar var. Aynı zamanda MT5, MT4 ve MT5 kullanılıyor. Mobil application'lar var. Bunları kullanarak arkadaşlar biz Live Forex'i kullanabiliriz. Light Forex'te görmüş olduğunuz gibi mesela Social Trading var. Ee, social Trading bizlere neler vaat ediyor? Burada e, biz işte hisse senetleri olsun ya işte diğerleri olsun bunları yapabiliriz. İşlemlerini yapabiliriz. Burada da e, para birimleri, metaller var. Mesela metallar var e, petrol var, İşte hisse senetlerinden tutmuş Nasdaq'lara kadar, kripto paralara kadar işlemler yapılıyor. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi spread oranları, swap oranları, e, ve hepsiyle ilgili e, bilgiler e, veriliyor. Buradan da işte social trading'den tutmuş veya diğerlerine gibi hepsine bakabilirsiniz. Mesela burada MT5 var, MT4 ve MT5 platformları aynı zamanda PC üzerinde, mobil telefonlar üzerinde, iPhone, işte Android telefonlar üzerinde de bunu kullanabilirsiniz. Burada partner bölümü var Partner ee, bölümünde Revenue Share ve CPS ve Regional Representative'ler var. Mesela e, Revenue Share yani kazanç paylaşımına baktığımız zaman biz burada %10'a e, kadarlık bir sub partner işlemlerinin olduğunu görüyoruz. Mesela her referalardan 15 dolar ve artı olarak e, işte %10'luk bir gelir elde ediyoruz. Bakın burada da bilgileri görebilirsiniz. Multiple label sistemlerini ve işte diğerlerini revenue partnerlarını görebilirsiniz burada. Ve arkadaşlar ee, buradan e, işte e, partner bölümüne Spies'e geldiğimiz zaman Forex programında SPS'de de burada da referallardan 50 dolar gelir ve %10'luk bir e, para kazanma ile ilgili bilgileri görüyoruz. Burada devam ettiğimiz zaman partnerler ve partner kalkülatörü var. Yani burada hesaplama makinesi vasıtasıyla hesaplayabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Revenue Share EZN ya klasik ya send olarak Burada da forex e, ve diğerleri olarak metallar olarak global stock indeksler olarak e, de diğerlerini komisyonlarını da seçip buradan %70 mi %30 mu olduğunu e, lotlarının miktarını yazıyoruz. Mesela ya 1 ya işte 111 ne olursa buradan kalküle diyerek e, data calculation yapılıyor ve burada remuneration e, ortaya çıkıyor. Ve promosyon bölümüne gelelim şimdi. E, promosyon bölümüne baktığımız zaman depozitolarda ve işte diğerlerinde bu promosyonları görüyoruz. Depozitolara baktığımız zaman e, burada e, birçok yerlerde promosyonları görüyoruz ve diğerlerini takip ederek görebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar 4000 e, dolarlık bir ödül var. Bu ödül yarışını kullanabilirsiniz ve burada Forex hesap açarak 500 katı 1 bölü 500 burada kaldıraç oranından bahsediliyor. Minimum depozito 50 dolar ve herhangi bir print yok. Klasik ve AgeUnit Radic'lerden kullanabilirsiniz. Bakın burada Euro dolarda mesela split yok. GPB'de 0.4. AUDUS'de de 0.4. USD JPG'de 0.3. Euro JPG'de 0.5 olarak görebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar Neteller, Skrill, Visa, Mastercard, Maestro, banka transferleri, Bitcoin, Perfect Money gibi ile e, işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz gibi para yatırma ve para e, para çekme işlemlerinde görmüş olduğunuz gibi böyle yürütebilirsiniz ve işte traderlerle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Burada top 3 traderlarını görebiliyorsunuz. Forex As, e, Rocket 05, Rodin, Rodon GFX e, görebilirsiniz. Ve burada demin gösterdiğim revenue share yani gelir paylaşımında ve SPS'i görebilirsiniz. Regional representative de olabilirsiniz. Yani regional işte bunun distribütörü olarak Litecoin'in gelir elde edebilirsiniz. Ee, ve şimdi e, buradan e, baktığımız zaman registration tıkladığımız zaman kayıt olmak için registration tıklıyorsunuz ve böyle bölüm açılıyor. Google ya da işte Facebook'la hesaba girebilir ya da buradan kendi e-posta veya telefonunuza ve şifrenizi yazarak kayıt işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz. Şimdi hesaba giriş yaptığımız zaman e, burada birkaç dilde kullanabilirsiniz. Ben Türkçe kullanıyorum şu anda. Burada gerçek hesap ya da demo hesap olarak kullanabilirsiniz. Ve burada da e, görmüş olduğunuz gibi e, para birimlerinde kripto paralara, metalleri, petrolü hatta bunları gösterelim. E, mesela kripto paralara girelim. ve kripto paralarda görmüş olduğunuz Litecoin ile, Bitcoin ile ya Zcash Coin ile, Monero ile diğerleriyle işte yatırım yaparak buradan gelir elde edebilirsiniz. Bakın mesela burada %30'luk bir değişim var. %26'lık, %67'lik değişimlerden kar sağlayabilirsiniz. Metaller var. Metallerde altını görebiliyoruz. E, platinyumundan, e, gümüşten e, ve burada petrollar var. Farklı petrollar var. Mesela Uzkrat var, Brent var. Brent petrolü. Site senetleri, Nasdaq senetleri, borsa endeksleriyle de işlem yapabilirsiniz. Bunları da buradan kolay bir şekilde gösterebiliriz. Burada FTAX, KAK ve ya işte diğerlerini e, görebilirsiniz. Para yatır seçeneğinden de para yatırarak burada görmüş olduğunuz gibi portföy oluşturarak işlemler yapabilirsiniz. Burada da kopyala bölümü var. Burada ticaretleri kopyalayarak işlem yapabiliyorsunuz. Herhangi işte mesela Trader Mitchell diye birisi %41'lik e, bir kar elde etmiş ve 1 milyar 600 bin dolar gelir sağlamış 77 trader ile birlikte. Siz de bu işlemleri kopyalayarak e, gelir elde edebilirsiniz. Tabii ki bu da risk kaynağıdır. Burada da zaten risk olan miktarları gösteriyor. Ee, siz en doğru olanını seçerek e, kar elde edebilirsiniz. Bakın burada da böyle bir özellik olduğunu görebiliyorsunuz. Finans bölümüne geldiğimiz zaman burada e, gerçek yatırım e, ve demo hesabı var. Mesela demo hesaba devam edelim. Demo hesaba devam ederek burada Live Forex'in ne işlemler yaptığını görebiliriz. Evet şimdi mesela demo hesapta burada görmüş olduğunuz gibi mesela girdik bu karlılık tablosuna Burada giriş puanı ne kadardır? Kopyalanacak tutar yazıyoruz. Ee, ve burada kopyala diyerek bu işlemi kopyalayabiliriz arkadaşlar. Bakın burada mesela miktar yazıyorsunuz. Fonun %10'unu ayırıyorsunuz ve e, diğer işte işlemleri buradan takip ediyorsunuz. Yatırım bölümüne girdiğiniz zaman yatırımda da herhangi bir e, bölümü seçerek e, işlemler yapabilirsiniz. Burada da kolay bir şekilde işte al sat işlemini de buradan gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda MT4 ve MT5 aynı zamanda mobil application'larında kullanabilirsiniz uygulamaları. Buradan geri dönelim mesela hisse senetleri NEIS ve Nasdaq'ta kullanabilirsiniz. Ee, böylelikle bunları kullanarak kar elde edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. iyi günler.